أنا أعرف ألاعبك يا فتاة الريح أنت لست أسرع مني أعيد تلقيم أحتاج للدعم أحتاج للإصلاح حذارني الآن زرعت السبايك لاعب باق لا تفسد ذلك الوجه الجميل يا فينيكس لما نشر الذاكره Atlas 5 BA. سقطت ال spike في B. سرعت السبايك سقط عدو واحد آخر لاعب باق Diffuse, diffuse, diffuse. You got guardian. أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها كابوسهم تم نشر الساتر تم نشر الساتر أحدهم في أي ها لا مجال للهرب حذاري الآن أعيد تلقيم سقط العدو آخر لاعب باق لا أستطيع الانتظار فلنبدأ الآن ميت هنا عذرا يا صاح حذاري الآن تبقى عدو واحد سأرمي قنبلة يدوية أعيد تلقيم يستريح اللاجون سأنظف المكان رائع لقد أنهينا العمل وحياتهم أيضا لقد قتلناهم دون أي شك سأذهب إلى أي؟ سأذهب إلى أي؟ آخر لاعب باق ضوئية لن يفلت أحد سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر أحتاج إلى دعم دعم شكرا شكرا لقد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ فلنشق صفوفهم هنا قنبلة أعيد التنصيب أكان ذلك مهما؟ لنضع خطة ثم ننفذها سلاح هنا سلاح هنا أعيد تلقيم آخر لاعب باقي أحدهم في الوسط سقطت السبايك في الوسط تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك بعد تعرضه للنيران المعيقة فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون الأخطار أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج Bu ne?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 أحتاج إمدادا شكرا أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمدادا معا أحتاج إلى سلاح هنا عدد من الأعداء في A هنا قضي لن يموت حلفائي هنا انتهى المزاح سأقضي عليك قنبلة سقطت السبايك في A إيه؟ بعض العروض الضوئية يا رجل أعيد تلقيم فلنحلق أعيد تلقيم أعيد تلقيم لسبايك في اي اخر لاعب باق حتى مع الاعداد الكبيره تبقى الاحتمالات مفتوحه أنا باق هنا كان قتالا جيدا معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم أعيد تلقيم أعيد تلقيم هيا بنا ظلال متحركة تم نشر الساتر شكراً وصلت ال spike في اي ال spike بحوزتي محطوط في اي الان استرح ازرع السبايك تبقى عدو واحد دعهم يحاولوا التغلب علي أعيد التلقيم أهناك من يشتري هذه؟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 أراقب هنا أحتاج علاجا تبقى عدو واحد أحتاج علاجا لن يموت حلفائي شكرا تبقى عدو واحد من المفترض بهم أن يقاومونا أليس كذلك؟ قصدي عليك انطلاق تم إعطاق السكين تبقى عدو واحد سقطت ال spike في الوسط حصلت على السبايك سأذهب إلى تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان آخر لاعب باقٍ الصعب استبدال العقول البشرية هنا أحتاج لسلاح شكرا شكرا جاهزة أعيد التلقيم ظلال متحركة لما نشعر الساتر وداعا أعيد التطبيب إنها تحت تسليل عقرب لن يفلت أحد أحدهم في بي القدرة الخارقة ستجهز أريد علاجا لأجلك شكرا قصد هدف في B عليني الآن آخر لاعب دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط كيان واحد ظلال متحركة ظلال متحركة قصد عدو في الوسط هنا سأعالجك أعيد تلقيم أقمت الجدار أريد علاجا زرعت السبايك إنهم قريبون أريد علاجا آخر لاعب باق الأحجار تفعيل طور القتل هذه دعاء فطور القتل مفعل دائما أحتاج إلى دعم هنا أحتاج إلى دعم سأذهب إليه شكرا شكرا شكرا ارتعدوا واهربوا نشر الذاكرة تم نشر الذاكرة انظروا كيف سقطت ال spike في B ابتعدوا عن طريقي آخر لاعب باق البشر تعافي البنية أحتاج إمدادا أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمداد شكرا سننطلق ظلال متحركة تم نشر الساحر أقضي عليك هنا لن يموت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية أمر محرج غوبي بي جو بي آخر لاعب باقي هيا لنذهب معالجة تبقى عدو واحد قتل ثلاثي أداء رائع نايس ظننتم أن بمقدوركم المقاومة حذارني الآن نقطة الفوز سنرشدهم رائع. إلى حيث يرقدون إلى الأبد رائع هذه؟ عمل رائع شكرا شكرا شكرا فلنحلق حذاري أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم لن يفلت أحد ضوئية جاري الحب جاري الحب العدو في المعركة Is Raul a spy?